ففي فينس اول اول ما تبدون اول مهمه تجونها في فينس راح توصلون لها المكان اللي المهمه راح تجيبكم قدام التمثال بتشوفون باب هني نوع الكهف تحت تدخلون داخل بس وبتشوفون golden chest اول golden chest في فينس وشكرا فثاني chest راح تحصلونه راح يكون في mission Scourge of Winter اللي هو mission level 12 آه فعقب ما تدخلون في هاي الكهوف اللي هني راح آه يبدي الجوست يتكلم عن لوكينج فور كيل شيب ف وانتم في الدرب راح تطلعون في هالمساحه هني تشوفون مساحه مفتوحه بس تعالوا لاخر شيء تعالوا هنا على الحافه راح تشوفونها بعيده هناك فراح احاول انط واي جلايد اوكي ذيرز نو واي اي كان ريتش ذس let me try to get it now اوكي تركب على هال ledge اول في ليت اوكي ف مثل ما تشوفون هكا هو ال chest وفتحناه بس هافي امو سينثيسيس واو بيج ديل اوكي فثاني او لا ثالث chest راح يكون في فينس اول لما تكون في نفس ال mission Scourge of Winter وتوصلون للسفينه الكبيره هاي زين بدل ما تروحون يسار اللي هو مكان ال mission روحوا يمين بتجون ورا هني بتشوفون الشاست هو دي الصوب في اخر السفينة على اليمين اوكي فيلا ننتقل للي بعده فا اوكي خلينا نروح حق ال chest الرابع في آه فينس آه راح تحصلونه في ميشن ذا اشتر كولكتيف اللي هو ال story mission. فاول ما توصلون هالمساحه المفتوحه اللي هني اللي تسوونه انه راح تقتلون كل الاعداء او اذا ما تبون تقتلون كيفكم تروحون لهاي المبنى اللي قدامي هناك و تروحون بالجهة الثانية من المبنى فمثل ما تشوفون انا راح اروح الحين راح يكون البوكس او تشست مخشوش هني يلا فتحة اند 4 اوت اوف 5 نكست اوكي فاخر chest راح تحصلونه في ال Nexus strike mission في فينس تدخلون على ال mission تروحون يمين هني تعال خذ ال box بعد ارجع لهم اوكي راح تشوفون ال chest محشوش في هالزاوية اوكي فهاي الخمس chest اللي نحصلهم في فينس وراح تحصلون rare أه helmet. وشكرا subscribe like أه تشوفوا الفيديوهات عشان باقي تشست اللي في مارس بروبلي اللي هو اخر واحد باي